pois na actualidade, hoxe máis mañán, atopámonos en xornada de folga continuada por o peche injustificado, neste caso da tenda de Ourense, xunto con outras 30, acóllese a un ERE únicamente por causas organizativas e de producción, xa que moitas das tendas que pechan dan máis rendemento de algunhas que van a deixar abertas. No noso caso, na actualidade en Ourense somos 20 postos de traballo que nos, nos imos á rúa eh, previsto para outubro, esta OPECHE. Eh, non tivemos sitio na mesa de negociación e a nosa idea é facernos oír dende aquí reivindicando os nosos dereitos, xa que non o consideramos justificado de ninguna maneira. Fomos os primeiros en pechar a nivel Galiza, empezamos o día 30 de abril, e convocaron logo con nosco, secundarnos para o 8 de maio, pecharon todos os HM de Galiza, E ahora temos convocado hoxe e mañán, hoxe estamos nos sós en Ourense, mañán sí que nos secundan tamén todas as tendas de Galiza. A, a empresa está bastante pechada en banda, negas a retirar o ERE e mantén o número de tendas que vai a pechar, 30. A xente nos, nos pregunta como nos pode axudar, se hai recollida de firmas, se poden colaborar con nós. Eu a todos lles invito a que o fagan, queixándose de, de, de, na web da empresa, ata na radio, pasando pola prensa. Anda,